проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог нам проживали і біди не знали. Ми вже будемо від вас славу, від вас відходити. І рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус народиться, благословить ваше життя. що ми slovíčko, slovíčko.